орж ирж анхны хилцүүлэг нь хийгдэж байна. Мэдээж бид нүс энэ боловсролын хөгжлийн тал дээр олон жил олон талаас нь ярьцгаас нь тодорхой акцууд гарсан гэдэгт би эргэлзэдэггүй. Гэхдээ шийдэл яг болцсон уу гэвэл эргэлзээтэй зүйлүүд олон байгаад байгаа. Бид бүгдийг төрийн хөрөнгөөр шийдэж чадахгүй л байгаа нь үнэн бол а шийдлийг яаж хийх үү гэдэг имийг жоох эрэл хайгуул хийх хэрэгтэй болов уу гэж би боддог. Энэ боловсролын байгууллагуудын чинь өөрийн удирдлагын байгууллага гэдэг юмныхаа эрх хэмжээг их тодорхой болгож өгөх ёстой юм биш үү? Тэр байгууллагынхаа менежментийн төлөвлөгөө итэр юмнуудаа баталж чаддаг төсвөөс өгж байгаа мөнгнөөс гадна энэ боловсролын ялгаатай байдлыг гаргахгүй тулд орон нутаг гэдэг юм уу тэр төлөөллүүд ямархуу хэмжээний боловцоо бүрдүүлж боловсролын байгууллагын орчны хөгжлийг гэдэг юм уу боловсон хүчний чадамжийг бий болгох тал дээр ажиллаж болох юм бэ гэтэр гэдэг тэр эрх зүйн зохицуулалт эрхчлөөг нь нээж өгөх ёстой юм биш үү? Энд дээр ер нь юу гэж ойлгоод байна вэ гэж. Дараагийн нэг зүйл төрийн удирдлагын шатлал мэдээ засаг захиргааныхаа нэгжээр биднээс үүрэг хүлээж байна. Гэхдээ олон жил ингэж явсан. Аймгэн ингэн, сумн ингэн гэ давхцсан баг тийм пүнк зэрэгжүүлээ явцсан. Хэдэн биеийн лүүгээр түлхэлт яваад болж өгөхгүй байгаа. Тийм учраас боловсролын салбараа яг аль нэгж дээрээ онцгойлон одоо хариуцж түүн шаардлагатай хөгжлийнхэн ч асуудлыг, төсөв хөрөнгөийнхэн ч асуудлыг, боловсон хүчнийхэн ч асуудлыг хинтээ ч хуваалцахгүй шийдэх юм бэ гэдэг юм аа. Шийдлийг гаргаж өгвөл илүү оновчтой юм шүү. Мэдээж сум багийн засаг дарга нар тэр боловсролд хамрагдах насны хүмүүсээ хамруулж оруулах барих гэх тийм үүрэг хүлээлгүй яг гоо Гэхдээ энэ боловсролын салбарын хөгжил тал дээр аймаг нь илүү үүрэг хүлээх юм уу? Сум нь илүү үүрэг хүлээх юм уу гэдэг имийг ер нь анзаарсан харсан зүйл байна уу гэж. Гурав дахь зүйл хөгжлийн тэргүүлэх чиглэл эрэлт хэрэгцээндээ суурилсан боловсон хүч нь бэлтгэх асуудлыг бид ер нь юу гэж авч үзэх юм бэ? Энэ ерөнхий хуулинд ер нь ямар тусгалаар орж байна вэ гэж. Өнөөдөр энэ Азийн улс орнууд нийтээрэн ажил хүчний хомсдолтой болж явах шиг байна. Тийм учраас Монголоос ажил хүчийг нэлээд авч байна. Тэр дотроо манай энэ нийгмийн салбарынхны талын улсуудын виз мэдүүлэг дээр нэлээд том дэмжлэг үзүүлээд виз гаргаж өгöd байгаа юм биш үү? Иннээс чинь болоод цаашид биднүүсийн энэ боловсон хүчний хомсдлын асуудал татрах биш нэмэгдэх нөхцөл байдал харагдах гээд байгаа юм биш үү? Тэгэхээр бид энэ нөхцөл байдлуудаа харж боловсон хүчнээ яаж бэлтгэх вэ гэдэг асуудал байна. Би бододгийн энэ Монгол өөрийн гэсэн онцлогтой. Тийм учраас ядаж эмч багш хоёр хоног төр өөрийнхөө хөрөнгөөр сургаад тэгээд 5 жил тэр төрийн зардлаар сурсныхаа төлөө орон нутагт очиж ажилладаг гэдэг юм уу шаардлагатай газараа очиж ажилладаг ийм тогтолцоо руугаа шилжмэл яасан юм бэ? Дандаа маа энэ боловсролын байгууллага дээр эзэлтийн ерөнхий шалгалтыг нэгэн өндөр оноотой өгсөн хүүхдүүдийн түүж авч үн төлбөргүй сургах асуудлыг хийвэл яасан юм бэ? Тэгж байж сайн багшийн асуудал түүгээр дамжиж ирээдүйн Монголын авч явах хүмүүсээ бэлтгэх ёстой юм биш үү? Энэ тал дээр ер нь ямар бодлогын зохицуулалт юу хийж байна вэ гэдэг нэг юм асуудал. Дараа нь энэнийг дагаад цалин хөлс нийгмийн хамгааллын асуудал байгаамаа. Энэ хөдөлмөрийн хөлсний үнэлэмжийг их тодорхой болгохгүй бол бид цаашид улам л байдал хүндрэх. За, Батчгал гишүүний асуултанд хариулъя. Хэн хариулах вэ? За, Гонгорын дамжин юм ажлын хэсгийн ахлагч хариулъя. За, манай Батчгал гишүүн энэ бас нэлээд амжилттай бодиттой асуудлуудыг тавьж байна. Нэгдүгээрт бол энэ сургуулиудын өөрийн удирдлагын байгууллагуудын эрх хэмжээг нэмэгдүүлж та нар бас үүрэг хариуцлагатай болгооч гэдэг асуудлыг тавьж байна. Энэ бол яг орцсон байгаа учраас л гişүнэ. Сургуулийн одоо өдөрдох зөвлөл заавал оролцогч бүх талууд буюу эцэг эхийн төлөөлөл, сурагчдын төлөөлөл орно. Тэр бүхэн сургуулийн хөгжил дэвшил болон санхүүжилттэй холбоотой зардлуудыг төлөвлөхөд хяналт тавьж ажилдаг ийм эрх хэмжээг бүр тусгаалan оруулж өгч байгаа. За хоёр за хоёрдугаарт боловсролын салбарын төрийг салбарыг ер нь төрийн аль бүтцээр нь авч явах юм бэ гэж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо хуучин ямар асуудлууд үүсдэг байсан бэ гэхдээ зэрэг нөгөө л яриа орон нутгуудад орон нутгийн сонгуул болно орон нутгийн сонгуульд хамгийн олон хамаатан садантаа нь ялна засаг дарга болно ингээд нэг хүн аваачаа захирлаар тавьчихдаг. Ер нь жилдээ нэг 110 гаруй захирлуу солигддгийм байна лээ. Захирал эрхлэгч нар солигддгийм байна лээ. Энэ бол асар өндөр тоо шүү дээ. Тэгээд мэрэгжлийн бус нь бараг 40% шахуу. 5 жил хүрээгүй одоо хүрсэн хүрээгүй туршлагатаанууд нь 12 3% байх жишээ. Энэ бол өөрөө боловсролын чанарыг боловсролыг одоо маш ихээр унгааж байгаа юм. Тийм учраас бид бол энэ хуулиндаа боловсролд мэрэгжлийн удирдлагын тогтолцоог хийя гэдэг ийм зарчмыг барьж орж ирж байгаа. Энэ хүрээнд боловсролын мэрэгжлийн удирдлагын тогтолцоог өөрөөр хэлбэл боловсролын яам Түүний доор боловсролын ерхий газар, боловсролын ерхий газрын доор аймаг нийслэл сум дүүргийн боловсролын газрууд удирдах, хариуцаж, зохион байгуулж явна. Өөр өөрийнхөө хамран сургах хүрээллийн хүрээнд. За дараачийн асуудал бол тэргүүлэх мэрэгжилтэй холбоотой асуудал очролж шин. Энэ бол маш чухал асуудал. Боловсролын ерхий хуулийн дээр бид энэ тэргүүлэх мэрэгжилтэй холбоотой асуудлыг Монгол Улсын засгийн газраас зарлж яхаар тавьж байгаа. Бүр засгийн газар жил бүр хөдөлмөр нийгэм хамгааллын яам болон холбогдох яамдуудтайгаа ярилцаж байгаад олон нийтэд тэргүүлэх мэрэгжлийг зарлаад тэргүүлэх мэрэгжлүүдтэй тэтгэлэг өгөөд явдаг энэ хэлбэрлүү. Эрэлттэй тэргүүлэх мэрэгжлүүдэд одоо тэтгэлэг өгөөд явдаг энэ зам руугаа орё гэж. За дараачийн асуудал бол энэ боловсролын салбарыг бас нэг өргөж авчих хэвээр юм юу вэ гэхээр багшлах боловсон хүчний асуудлаа. Багшлах боловсон хүчнэр суралцж байгаа амжилттай суралцсан хүүхдүүдийг сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлтөд оруулдаг ийм зохицуултуудыг энэ хуулиар хийгээд явж байгаа гэж хариулъя. За. За, батчаал гişүүн тодруулж асуух уу? За, тодруулж нэг минут. Тэгээд нэг нь асуугаад нэг нь ингээд хариулаад байж болж байгаа юм. Тэр нэг удирдах зөвлөл зөвлөл байна л гэд хэлчихэд байгаа юм. Ямар эрх үүрэгтэй ямар юм байхын гэдгээ энэ хуулийн хэдхэн хэд ямар зүйл заалтанд нь байна. Тэрийг их тодорхой болгомоор байгаа байхгүй. Төр бүгдийн мөнгөний даатшил гаргаж чадахгүй л байгаа юм бол боловсролын ялгамжтай байдлыг бий болгохгүй тулд өөр өөрсдийнхөө боломжийг ашиглаж нөхцөл бүрдүүлэлтийн тал дээр тэр өөрийн удирдлагын байгууллага жоохон ажилламаар байгаа юм. Тэр эрх хэмжээ эмийн энүүнд нь оруулж өгмөр байгаа юм. Би бол тэгж хараад байдаг. Дараа нь би бол аймаг нь яг боловсролынхаа асуудлыг барих уу, сумн барих уу гэдэг имийг тогтмоор байгаамаа. Аймаг сумын хурал засаг дарга нар дээр бүгдээрэн дээр нь эрх үүрэг өгч гэдэг юм. Гэхдээ би бол аль нэгэн дээр нь хуваалцахгүй байдлаар тогтоогоод тэр санхүүжилтийн хинч асуудал За, бацаал гişүнээ тодруулгад хариулъя. За, дамжин нэм дарга. За, очрол гишүүнэ. Боловсролын ерөнхий хуулийн 23 дугаар зүйл цэцэрлэг ерөнхий боловсролын сургуулийн өөрийн удирдлага гэд заагаад өгсөн байгаа. Тэгээ 23-ын 2.8 хүртэл ингээд үргэлжлээд явнаа. Энчээ бол түрүүний миний хэлсэн зарчмуудаар ажиллахаар ингээд зааж өгсөн байгаа. Хоёрдугаарт аймаг нь илүү үүрэг хүлээх юм уу, сум нь илүү үүрэг хүлээх юм уу гэж боловсрал дээр асууж байна. Одоо боловсролын ерөнхий хуулиар аймгийн засаг дарга илүү үүрэг хүлээх байгаа. Өөрөөр хэлбэл аймгийн засаг даргатаа байгуулах үр дүнгийн гэрээний биелэлтэд шин нэмэлт зүйл заалт оруулахаар хуулийн төсөлд орж явж байгаа дагалдах хуулиудын хамтаар. Товчхондоо ийм л хариулт өгдөг. За. За одоо 85 каннибал гişүн асуулт асууя. За за баярлалаа. За боловсролын одоо энэ ерөнхий хуулинд хуучин бол одоо боловсролд улсын төсвийн нийт санхүүжилтийн 20-с доош хувийг зарцуулнаа гэдэг юм заалттайгаар манай энэ систем өөрөө явж исэн. Тэгээ харамсалтай нь өнөөдөр боловсролын төсөв маань нийт төсвийн дөнгөж 11.7% болтлоо буурсан байгаа. Энэ асуудал бол 2017 оноос эхлээд ингээд энэ заалтыг ямар нэгэн хулгайгаар аваад авцсан юм шиг байгаа юм л да. Тэгээ боловсролд нийт төсвийн 20-оос доошгүй хувийг зарцуулна гэдэг. Энэ 11.7 гэдэг чинь уг нь одоо тухайн үе зааж яснаас бол бүр хоёр дахин буурсан ийм төсвийг өнөөдөр бид нар боловсролдоо зарцуулж байгаа. За нөгөө талаас нь хэлэх юм бол бид нар 17 оноос эхлээд энэ боловсролд зарцуулдаг төсөв маань ерөнхийдөө ингээд цартсан маягтай ингээд өнөөдрийг хүрчлээ гэсэн үг. Тэгэд ийм байдалтайгаар бид нар цааш нь явах юм бол мэдээж өнөөдөр улсын сургууль за одоо сургуулийн өмнөх боловсрол энэ болгонд өнөөдрийн гарч байгаа бүхэл асуудал энэ санхүүтэй холбоотойгоор гарч ирээд байгаа маа. Дээр нь энэ боловсролын нийт зардлын 25 орчим хувь нь өнөөдөр барилга байшин За тоног төхөөрөмжийн зардал ороод байгаа. Энэ өөрөө юу хэлж өгнө гэхээр яг тэр хүүхдийг сургах багшийн тэр цайлан за тэр сургалтын тон юу асуудлуудыг энэ одоо үндсэн зардал дотроо ингээд зардлаас нь 25 хувиар ингээд багасгаж байна л гэсэн үг. За одоо бас энэ дотроо сургуулийн эмчийн зардал хүртэл орж байгаа. Энэ үг нь барилга хот байгуулалтын салбарын нэг хэсэг зардлыг боловсруулалтын зардал руу оруулад байна гэсэн үг. Эрүүл мэндийн зардлыг бас боловсруулалтын зардал руу оруулад байна л гэсэн ийм ойлголт байгаа. Тэгэхээр одоо бид нар бас энэ зардлын асуудал гэдэг дээр маш тодорхой ойлгох хэрэгтэй. Нийт улсын төсвийн 20%-ийг боловсруулалтын зардал, энэ нь л өөрөө хүүхдийг сургах тэр багш тэр эрдэм шинжилгээний бүхий л одоо асуудлуудад нь энийг зарцуулж яаж өнөөдөр бид нар дэлхийн хэмжээнд өрсөлдөх чадвартай ийм л боломжоор хангагдана. Хоёрт нь ЮНЕСКОгийн гаргасан саяхны судалгаагаар Монгол улсын одоо боловсруулалтын зардлын дөнгөж 30% нь багшийн одоо цалинд явж байна. Хуучин бол одоо 50 хүртэл хувьтай байсан, харамсалтай жилээс жилд буурсаар хагаад 30% орсон. Тэгэхээр бид нар яаж юм чадамжтай багш нарыг одоо бий болгохын яаж тэднийгээ цааш нь хөгжүүлэх яаж улсын энэ сургуулиудад авч үлдэх юм бэ гэдэг асуудал гарч ирж байна. За дээр нь гарч байгаа бас нэг асуудал хувьсах зардал. Өнөөдөр бид нар энэ хуулиндаа заавал оруулж ирэх асуудал нь хувьсах зардлыг засгийн газар журмаар а засгийн газар одоо тэр журмаар зохицуултыг болиулмаар байна. 2016 онд батлагдсан нормативын тэр хувьсах зарлын нормативын асуудал явсаар байгаад 2019 онд л засгийн газар шинчилсэн. 16 онд шинчилсэн Тэрнээс хойш шинжилгээгүй байсраад уг нь бол энэ бол жил болон инфляцтай холбогдуулж хувьсах зардлыг өөрчлөх ёстой. Харамсалтай энэ засгийн газрууд энэ асуудал дээр анхаардаг. Энэ асуудлууд л ер нь өнөөдөр Монголын боловсрол